Реклама на «Универ смотри» — это целевое попадание в самую интеллектуальную аудиторию Татарстана. Такого вы еще не встречали. Одна секунда рекламы всего лишь по 3 рубля за секунду. Ваша реклама будет доставлена до самой широкой аудитории по кабельным сетям всей Республики Татарстан.